да правя С черпака ще ги храня, докато не ги задавя Започнали да пея, сърцата им тукът, А близкия кенет, други бърза да се надерат Опара, брат, хвърлям рими кът браснач Знам голяма тайна, стики финга се гризач Пристина ни няма, ни изкачаме здрач Хвана кривата пътека и зави без миграч А сълзата в окото не е от тъга Ебах ти димната завеса, чак на мен ми залютя Идвам с вълни мисли загадка а Аз така го знам с качука да съм брат Ради щасен ти да ми даш, дай ми пари Главата пълна с мозък е направо лек, взе да ври В листа си нося боля, сваля иди ми Виги точите корите, ние ядеме баници Не знам ко стане, не знам ко ста Черни джамове, качуки, тук да не е всички ще въпаля Изкачам да топоче, щом филма ви го зная Кука искам и рушвет, не се и колебая Средния си пръст подавам, за да спазя обичая Това е гейнгста шит и шит реди на микрофона Не дей така да гледаш, да не даваш тъмна проба Само чай да захапя, за да видиш кой ще става Текста дето пишеш в кинефа, там да си остава Хейтър напусни обсега, да не правиш чикина ги на спадката на неразбрания От Русия до България Чакай, чакай, аз съм книга с познания Мозък ще налея, щот си пахти пръзноглавия Мистериозни знаци довеждат до авария Няма изроди в Чернобил, всички са в мания Радуозни химии, храсти от Холандия И пагона на гълго в джоба празния Мазния се дразни, в куката пълнител празни По улиците източни, злите хора сме заразни Злите хора сме заразни Не знам ко стане, не знам ко ста Черни джамове, качулки, тук да не е рая Не знам ко стане, не знам ко ста Буци и бутилки и се правят да не знаят И когато хвана микрофона всички шива паля Изкачам да топоче, щом филма ви го зная Кука искам и рушвет, не се и колебая Средния си пръст подавам, за да спазя обичая Чупа ти вратата и влизам все едно у нас Квото имаш давай, не да изпада в ужас Много малко хора, брат, добраха се до мен Виждаш ме и викаш, худа фак this man А аз цял живот тебе гледам и се смея Момченцето на мама, сега за тебе мършопея Мойчо музика не се продава на витрина Реалността е рисувам ти картина по картина Моята реалност направо заминава Що живота си живея правилата нарушавам Да без стъкла, лицето си скатавам Ръбуки вместо Вед средния си пръст подавам Залагам като предполагам, притежавам сила и изход Тезът и на високо се издига Свална комерс, от лайна по медии прилива Но ние сме от тъндъра и сменяме мотива